Questa volta non farò le solite tre domande che introdurranno all'inizio del contenuto odierno, perché vorrò farle io a voi coinvolgendovi nello sviluppo dei futuri contenuti di Fab che arriveranno sul canale. Signori, bentornati sul canale con il nostro quinto appuntamento di Cosa accade al di fuori del crogiolo. Nella puntata di oggi faremo quattro chiacchiere per scoprire quali sono le vostre richieste per sviluppare nel migliore dei modi ogni argomento settimana dopo settimana. Richieste che verranno annotate una dopo l'altra su questo quaderno, il mio Sancta Sanctorum, dove fisso su carta il palinsesto dei futuri contenuti. In effetti il video di oggi durerà relativamente poco, e mi scuso con l'intera utenza che magari si è abituata a contenuti massicci che sono normalità qui sul crogiolo. Ma dati gli ultimi impegni lavorativi e di vita privata, ho deciso di prendere la palla al balzo per chiedere a tutti voi che mi state guardando in questo momento quale contenuto vi piacerebbe vedere qui sul canale riguardante Flash and Blood. Alcune opzioni potrebbero essere guide su ogni eroe, collaborazioni con altri youtuber, match di dimostrazione, dubbi o perplessità sul regolamento e chi più ne ha più ne metta. Sentitevi completamente liberi di chiedere qualsiasi cosa che riguarderà il mondo di Raid. Prima di concludere, piccola informazione di servizio. Domenica 20 marzo, presso l'arena di combattimento allestita appositamente nella fantastica location dell'Arcade Food, si terrà un grande torneo formato Blitz, organizzato dalla fumetteria Golden Store Talenti in collaborazione con lo stesso Arcade, con il supporto del Keyforge Network di Matteo Pirisi, Daniele Frattarelli e Daniele Casali. Presenti in loco ci saranno i combattenti più promettenti del palcoscenico romano, Pietro del canale Flash Blood Italia, nonché campione italiano in carica, ed il sottoscritto, che lo accompagnerà al tavolo streaming per fornire il commento tecnico durante i numerosi scontri all'ultimo sangue che si terranno durante l'evento. Restate sintonizzati perché a breve arriveranno maggiori informazioni al riguardo. Vi aspetto numerosi! E voi, quale contenuto o contenuti vorrete vedere?